kolkablika. jõu-jõu, tore kolkablika kuulaja, hakkad Kolkablika raadio Liina saadet kuulama. minu nimi ongi Liina, kutsun endki kolkablikaks ja olen täna siin, et tuua sullegi ehk tulu ehk taipamist. kuidas äh, täiskuu läks? Äh, igalt poolt lugesin no kus mujalt ma Instagramist suht ainult istun, äh, Instagramist lugesin, et Fesaris tegelikult oli ka, igal pool oli, et väga äh, aktiivne ja niisugune rahutu täiskuu olevat olnud. kuidas sul läks? kas pani, panid tähele, et äh, taevas kuu täiega siras, me käisime Olustveres äh, laupäeva õhtul. no tegelikult me ju käisime isegi kaks korda Olustveres laupäeval. Äh, aga teinekord oli niisugune öine sõit ja no nii ilus oli kõik, nii ilus oli see kuuvalgus nii ilus. täna on kuues veebruar kaks tuhat kakskümmend kolm. ma olen lõpetanud oma päevikusse kaks tuhat kakskümmend kaks kirjutamise, ikka nagu mõnda aega läks äh, nagu harjumine võttis aega, ma isegi ühe korra kirjutasin kaks tuhat kolmteist, mul tuleb praegu meelde äh,. aasta on igatahes, nagu ma arvan, siis täiega alanud ja homme on seitsmes veebruar ja kunagi ma siin eh, kuulutasin kõvasti välja, et ma äh, tähistan seitsmeid. pärast seda ma olen nagu veits segaduses olnud, et vahepeal nagu tahtsin tähistada kümneid ka ja, ja äh, eelmine kord rääkisin ingli numbritest, nii et äh, see homme, seitsmes veebruar, siis mul on niisugune ingli numbri äh, tähistus. nimelt äh, homme, seitsmendal veebruaril saab äh, täpselt äh, sada üksteist ehk üks, üks, üks päeva äh, sellest, kui mina kohtasin oma kõige kallimat veepudelit. plastmassist on ta tehtud. see oli siis kahekümnes oktoober eelmine aasta, kakskümmend kaks, kui äh, ma istusin äh, terve suht päeva rongis, kaheksa tundi läks mu see rongisõit, siis õhtuks jõudsin kohale oma sihtpunkti, sihtpunkt oli Zürich ja astusin rongist välja ja siis mulle tuli vastu, mul oli vist isegi sama müts peas, mis mul praegu peas on. rongis tuli mulle vastu rongijaamas äh, mu õde, kes siis mulle selle veepudeli äh, pihku pistis, ütles, et see on kingitus eh, <laughs> see ajas mind tol hetkel nii naerma, nagu ma olin just äh, enda arust vist hull suure suuga igal pool rääkinud, kuidas ma mingi antiplastmass ja siis esimene asi, mida mu väike õde mulle pihku pistab, oli äh, veepudel ja noh, ilmselt sellepärast on mul nüüd nii armsaks ongi saanud, et siin sada üksteist päeva hiljem endiselt äh,, täna on siis sada kümme äh,, endiselt mul siin äh, äh, olemas ta on aga no taga on nagu veel mingisuguseid naljakaid lugusid, ma ei tea, kas see on mingi see minu teema või miks ma nagu peaks see kunstnik vist olema, mul nagu tekivad asjadega naljakad suhted nimelt sellel, esiteks sellel veepudelil on, ma kutsun seda Toblerone pudeliks, sest tal on äh, põhjas äh, Toblerone mägi, Toblerone selle kommi peal olev mägi, mille tegelik nimi on Matterhorn, mis tähendab äh, mingi aasedevahelist äh, sarve vist, sest on just niisugune ju sarvekujuline kolmnurk, püramiid <laughs> püramiid äh,. ja ta on pärit Vallise kantonist, Vallis on selle nimi äh, saksa keeles, aga äh, prantsuse keeles on ta nimi Valee. ja naljak-, noh, seal pudeli peal on kirjas ka see Valee nagu prantsuskeelne Valee ehk siis Valais. noh, ma, kes ma olen äh, kaheksa aastat äh, prantsuse keelt õppinud ja kes sellest suht ainult seda mäletabki, kuidas asju <laughs> hääldada, aru ma sellest ei saa ähm, ei no mõned sõnad võib-olla kuskilt võtab üles, ei no täiesti, igatahes need on kõige mõttetumad õppimisaastad mul, see prantsuse keel külge ta ma, ma ei, ei jäänud, harjutada ma teda ei saanud. Ähm, ma tean, kuidas seda hääldada ja siis, kui ma tulin tagasi sealt reisilt äh, oktoobris, siis ähm, sellele pudelile nagu tekkis mingi sihuke kulumiskahjustus täpselt selle ICE, lõpp, viimase ICE äh, peale ehk äh, sinna tekkisid nagu kolm niisugust üksteise all olevat joont, nii et mulle pudel vaatas vastu, ütleski otse välja, et vale. ja siis ma olen nagu pärast hiljem mõelnud, et äh, Äh, äkki see oli nagu mingi niisugune viis, kuidas Hõrd minuga rääkis, nagu ütles juba ette ära, et et siin läheb nagu varsti tegemiseks äh, nagu vale ja õige vahel valimiseks. sest tegelikult miks äh, Mari mulle selle pudeli kinkis, oli see, et meil oli plaanis minna matkama nimelt äh, uut mäge vallutama ja seni äh, on minu jaoks see kõige kõrgem mägi, kuhu otsa ma üldse olen matkanud ma ise ei mäleta neid numbreid, Mari on rohkem äh, see numbri äh, järjepidaja meie matkadel ja ega ma üksinda pole eriti matkamas käinudki ja noh, siis kõrguseid ma ka liiga palju ei tea, ma tean ainult seda, et äh, Holmenkollen Norras, Oslos on mingi nelisada nelikümmend neli või midagi niisugust merepinnast ja mul on see nii hästi meeles, sellepärast et kui ma esimest korda sinna Holmenkolleni tippu jõudsin, võib-olla oli nelisada kaheksateist siis sealt paistab nagu meri ja siis ma nagu mingi, mul aju pani täiesti krussi sellest, et see on ju kõrgem, kui on äh, meie väike Munamägi, äh, mis on mingi kolmsada midagi, onju. ja sa näed sealt merd, see muljetavaldav, väga muljetavaldav oli see. aga seekord see mägi, kuhu me läksime, oli Šees, Šeeserug on selle nimi. Äh, sealt paistis Liechtenstein, see väike riik, mis on ka suht ainult mingi mäe külg vist kus ma vist ka läbi sõitsin rongiga Äh, ta oli mingi umbes niisugune mingi kaks tonni või, üle kahe tuhande oli ta ja noh, meil ikka see ülesminek oli ikka nagu, oli ikka nagu tükk tegemist, väga kenad vaated ja väga tore, aga noh, lõpuks oli niisugune nagu saavutanud tunne ja siis äh, eks ma vist seda veepudelit seal ka kaasas äh, kandsin ja mul tegelikult kõige paremini meeles ikka see õlle seal mäe tipus, meil oli tehtud kaasa äh, võikud, meil on nüüd vist komme tekkinud, sest esimene kord me ronisime ju neid Austria mägesid äh, ja teine kord nüüd Šveitsi mägesid, siis esimene kord me tegime kaasa niisugust klassikalist Austria jauset <laughs> nagu nad kutsuvad seda snäkki ehk äh, semmeli niisuguse äh, kukli vahele panime mingisugust äh, vorsti ja hapukurki ja siis äh, Šveitsis meil oli äh, Šveitsi rahvuslik kukel, Pörli vist oli ta nimi või täiesti kindel ma selles ei ole. no midagi siukest igatahes seal oli ka nii ilus, sest sealt nagu mäe külje pealt tulid need nagu pilved ülesse ja lihtsalt nagu tõusid niimoodi üüberkiiresti, noh, alguses mingi hetk oli täiesti nii, et sa ei näinudki mitte midagi, olidki täiesti nagu pilves. Äh, siis äh, hakkas, vahepeal tuli nagu see org nagu paljastas ennast ja no niisugust äh, pilves olekut ma ei ole mitte pilves <laughs> kunagi kogenud. väga muljetavaldav aga miks ma tegelikult sellest äh, äh, määrreisist siin nagu rääkima hakkasin, on pigem see, et see allatulek äh, oli nagu täiesti omaette katsumus. ma ei tea, tegelikult võib-olla ma rääkisin ka sellest raadiost, sest see oli alles selle hooaja, hooaja jooksul, kui ma seal ju käisin. Äh, suht sihuke nagu noh, oktoober tegelikult juba mingi matkahooaja üpris lõpp ja oli ka saja, sadanud vihma mingi tükk päeva ja tegelikult järgmine päev tuli Zürichis lumi maha, <laughs> nii et noh, sihuke sihuke ilmaolukord äh, ja siis mingi hetk sealt äh, alla tulles äh, oli väga järsk, seal olid nagu muda ja seal olid kivid ja me põmps nagu lihtsalt mingi kükitasime sealt mäest alla. nagu silt näitas, et jaa, te jõuate poole tunniga sinna mägirongi peatusesse, aga nagu <laughs> meil läks siis mingi kaks tundi, et seda pooletunnist asja sealt nagu, et sealt alla saada tõesti, seal noh, teised, teised inimesed, kes olid niisugused rohkem matkajad, neil olid ikka mingid korralikud saapad, ma panin oma nende samade vansidega sealt mäest alla, mis mul on äh, ja teistel olid ka need kepid kaasas ja noh, me, ma reaalselt, ma ühest oksast kinni ja siis nagu tagumik ühe kivi peale, <laughs> siis jalg ette teise kivi peale, siis reaalselt me kükitasime sealt mäest alla vahepeal mõtlesime nagu jäämegi sinna, vahepeal olid veel siuksed olukorrad, kus sul nagu mõlemal pool umbes mingi noh, eestlase jaoks absoluutselt mingi kalju äh, väga sügavikud äh, mõlemal pool ja sa oled nagu umbes selle mingi tipus hirmus, aga saime alla lõpuks. Äh, ja miks ma sellest nagu rääkida tahtsin veel rohkem, on see, et äh, kui ma siis äh, detsembris uuesti läksin Šveitsi, siis see mäe, see mäetripp nagu tuli mulle uuesti meelde ja just see nagu see topeltsaavutus selle puhul. sest miks ma läksin detsembris Šveitsi, põgenesin eh, või noh, ma ei tea, ma tegelikult ei põgenenud, sest ma tea, ma, ma läksin Šveitsi sellepärast, et ma ei tahtnud nagu seekord põgeneda, sest ma olen muidu alati ju nagu põgenenud ja noh, ma lõpuks tegin selle põgenemise nüüd seekord ka ära. aga nagu tõeline põgemine, põgenemine tol hetkel oleks tegelikult olnud ju ikkagi eh, kojutulek aga tol hetkel ma nagu ei tahtnud seda klassikalist põgenemist teha, sest mul olid siuksed uued vaibid sees, ma olin ju peika maha jätnud ja minu plaan eh, taga nelja päevaga <laughs> lihtsalt nagu sõbraks saada ei läinud läbi mis ma nüüd pärast mulle Instagram on ka rääkinud, et äh, see on vist mingi kõige lollim asi, mida üldse võib loota, aga noh, kus ma tean, esimest korda äh, lähen ju lahku ja jätan maha inimest äh,. igatahes see plaan ei läinud läbi, nii et mul tuli nagu sealt Viinist lahkuda. ja äh, mul tegelikult oli nagu suht sihuke nagu õnnelik olek või, sest äh, tegelikult ma jätsin äh, Peika põhimõtteliselt nagu maha teise mehe pärast või või noh, mul äh, seda meest veel ei ole, aga küll ta tuleb. nii et võib-olla, võib-olla on nagu vist õigem siis öelda, et ma nagu jätsin maha Peika äh, idee pärast teisest mehest või ideest, ideest, idee paremast mehest siis või, või ma ei tahaks vist tegelikult öelda, et nagu paremast mehest, sest mu see endine Peika äh, endiselt mulle väga meeldib ja no ma rääkisin, ma tahtsin temaga neljapäevaks <laughs> sõbraks saada äh, see oli pigem nagu mis meil lihtsalt nagu ei sobinud selles nagu suhtetasandil või? ma arvan, et me oleks nagu sõpradena äh, palju paremad äh, üksteisele kui äh,, kui niisuguste äh, nagu kaasadena või? ja noh, siis ma olin nagu veits pettunud ise mingi õlle, õnnejunnis, et mingi niisuguse suure sammu tegin ära ja siis äh, veits ikka nagu tundsin süüdi ja siis Peikale tuli see, eks Peikale tuli see suht nagu ikkagi suure üllatusena, et äh, ma järsku nagu enam ei taha ja siis, kui ma seal Zürichi vahel jälle äh, ringi jalutasin ja Mariga oma elust rääkisin, et mis mul nagu toimub ja mis mul nagu mõttes on ja siis mul tuli see viimane matkamine meelde ja just nagu see topeltsaavutus, et nagu me olime juba ühe korra ju sinna üles jõudnud, me olime juba nagu selle õlle lahti teinud ja vaadanud neid pilvi seal pilves ja ja siis äh, noh, olekski nagu mingi juhuu ja asi tavaliselt ju läbi, aga et nagu seal tuli veel äh, sihuke nagu teistmoodi mäest allatulekust lõpus tuli veel kord nagu saavutus. see, see tol hetkel kuidagi nagu mätsis mul selle lahkumineku teemaga vist, sest eh, noh, just kuna mul on nagu nii suur soov saada sõpradeks kunagi oma ekspeikaga, selle ekspeikaga, eh, siis eh, Mari ütles mulle, et noh, enne tuleb nagu lahku minna, et enne kui saate uuesti sõpradeks saada, siis ma nagu mingis mõttes hakkasingi mõtlema, et noh, nüüd siis tuleb nagu see lahkumineku osa on nagu see uuesti mäest alla minemine ja ma ei tea, ja noh, tegelikult nagu mul on olnud ikkagi nagu suht kerge vist see lahkuminek nagu mulle isiklikult, vahepeal mul oli ka mingi süütunded, kuidas teed teisele inimesele nii haiget ja siis mul nagu tuleb alati meelde, et ikka ma nagu noh, kui ma ei oleks seda ju teinud, siis ma oleks ju ise nagu lõpuks kannatanud ja ikkagi endale, enda eest tuleb ju nagu esmalt äh, seista ja olla ja hoolitseda, onju ja nüüd, aga mul on nagu nüüd tunne, et ma hakkan nüüd nagu vaikselt vähemalt nagu võib-olla ma ei ole veel päris sinna nagu äh, mägirongipeatusesse veel kohale jõudnud, aga ma, mul on tunne, et ma olen nagu vähemalt saanud nagu hakkama selle kuradi kükitamise osaga <laughs> selle osaga, mis see kõige raskem oli seoses siis selle lahkuminekuga, selle lõpuleviimisega. ja täna ma tegelikult äh, tahaks nagu üldisemalt rääkida äh, matkamuusikast, mis on mingi termin, mida ma siin äh, ma isegi enam, ma ei, nagu see on kuidagi lihtsalt tulnud mu ellu kuidagi see termin, ma isegi ei tea täpselt, mis hetkest ta nagu, kus ta nagu pihta hakkas, ma täna hommikul nagu üritasin veits nagu mõelda, et kust ta nagu hakkas, mul tulid, ma ei tea, esimene asjana tuli meelde mingi levikas, kus äh, on mul äh, mälupildid, kes teab, mis on levikas, teab väga hästi, mis on <laughs> levikas ma siin seletama ei hakka äh, mälupildid, äh, see oli vist nagu, Leviks oli vist esimene koht, kus ma nagu julgesin äh, päriselt elus esimest korda nagu äh, tantsima hakata, sest noh, ma muidu olin ka sihuke väga ikkagi noh, kinnine ja häbelik ja no, nagu me kõik oleme natukene, onju. ja miks ma üldse hakkasin tantsimisest rääkima, alles matkamuusikas, siis äh, kui mina ütlen matkamuusika, siis tegelikult mul nagu peas äh, teise asjana käib sinna otsa kohe tšakratants chakra on ka muidugi sihuke hirmus sõna, mis nagu väga paljudele ei meeldi ja ausalt öeldes mul oli ka ikkagi nagu väga pikka aega nagu väga äh, raske chakratega nagu kuidagi nende vastu üldse huvi tunda. ma ei, nagu ei taha nüüd öelda, et ma mingi suurt suured sõbrad oma chakratega oleks, aga ei, Maarja on oma tšakratega küll väga suur sõber, sest see on põhimõtteliselt ju mina ise, onju. ja kes alguses ma mäletan, kuidas ma üritasin nagu neile kuidagi läheneda ja siis ma umbes nagu kujutasin ette neid tšakraid nagu mingisuguseid äh, šašlõkke nende šašlõki varda otsas, et sul on nagu mingi seitse seda šašlõkki ja seal varras keskelt läbi ja noh, ilmselt nagu nii grillitud mul need tšakrad olidki <laughs> toona siis tegelikult nad võiks olla ju siuksed nagu mingi värsked ja mahlased või igatahes ma mingi hetk, kuidas ah,, kuidas see tšakrad siis nagu, kuidas ma neile vist nagu veits avanesin siis või mul nagu tekkis äh, ma nagu süvitsi pole ikka läinud, ma käin täpselt nagu, nagu mulle kord kunagi ammu see nõid äh, ütles, et mu ema viis mind äh, nõia juurde, kui mul see suur depreks oli ja nagu tõesti nii väga aitas mind toona see nõid, ma ise ei rääkinud mingi ühtki sõna, see nõid ainult rääkis mulle, siis ma kuulasin ja mis ta rääkis mulle, oli kõik nagu siiamaani ma korrutan neid asju väga palju, väga palju aitas, ta nimi oli Victoria Petlem ma ei tea, mul oli see tunne, et ta kuidagi nagu sai pihta mulle, ilma et ma üldse oleks midagi rääkinudki peaaegu, sest ma ei suutnud toona mitte midagi eriti rääkida, mul oli kogu aeg ainult nagu mingi pill silmis. või noh, ma ei, hakkasin midagi rääkima, kohe hakkasin nutsma, nii et ei, ei tulnud välja sellest rääkimisest eriti midagi ja siis tema ütles toona, et noh, et sa võid noh, et vabalt võib nagu olla uudishimulik igasuguste asjade suhtes, aga sa ei pea nagu, aga sa pead sealt nagu või sa võid sealt võtta ainult seda, mis sul on nagu endale vajalik ja endale kasulik, et kõik muu võid nagu panna noh vahet pole, kuhu onju. ja ma, mulle vist nagu veits vabastavalt mõjus see ka ses suhtes, et mul toona oli ikka sihuke mingi tubli tüdruku äh,, mingi eksviielise äh, noh, tahan hullult tähti tä, nagu tark olla koolis ja asjade puhul see, et äh, noh, kui sa hakkad mingit asja õppima, et sul on tunne, et sa nagu ei saa mitte kunagi seda vaata selgeks, et see nagu ajas mulle seda vist nagu veits äh, lahjemaks või nagu vabamaks ehk äh, nüüd ma nagu noh, nagu nende tšakratega ka, et mul on tšakra huvi on tekkinud, ma <laughs> huvitun sellest täpselt nii palju, kui mulle nagu sellest äh, hetkel nagu on vaja ja see tuli mulle inimdisaini kaudu, see tšakra teema lõpuks sisse ja noh, äh, seal inimdisainis äh, see, seal on ka mingid need energiakehad, mis siis ma ei tea, noh, meie enda energiakehad meie kehas ja põhiline asi, mis mulle sealt äh, nagu tähtsaks kuidagi sai või noh, ma ei tea, mul on tunne, et see on kõige tähtsam asi selle inimdisaini juures, aga seal inimdisainis on nagu nii kuradi palju neid äh, erinevaid äh, ma ei tea, asju või, no seal on, see on tõesti, seal on mingi seitse eri äh, usundit ja asja kõike kokku pandud ühte kohta, sealhulgas muutuste raamat. ja mis mulle sealt nagu vist kõige rohkem siis nagu on kõne, kõnetust paku, pakkunud seni või, on äh, see idee sellest, et, äh, et sul on nagu mingid need äh, tšakrad nagu defineeritud mingi või noh, et mingites äh, tšakrates käib nagu mingi see energiavool kuidagi nagu loomulikumalt ja mingites sul ei ole. ja noh, mul on veel niisugust tüüpi see inimtüüp seal inimdisainis, et no väga paljud on mul need lahtised tšakrad ehk seetõttu on nagu väga äh, tüüpiline minu sorti inimestele, et me oleme, eh, meie oleme minu sorti inimesed, ma olen see projektoor. mulle ei meeldi eriti tegelikult, kuidas need on nimetatud seal, mul tuleb mingi mehe nimetus, mingi generaator ja projektoor on nagu mingi, ma ei tea, muruniiduk oleks võinud ka siis juba panna ju äh,. igatahes, et sul on mingid nagu tšakrad, kus äh, mis on lahti, et ne, ne, kui sul on mingid tšakrad lahti, siis nende puhul on väga tüüpiline, et sa oled võib-olla võtnud endaga kaasa elus, ma ei tea, mingeid teiste inimeste arvamusi või ideid sellest, et kuidas nagu peaks olema või kuidas peaks tegema või nagu äh, noh, kuskilt, ma ei tea, õhust kas või üles korjanud, kuidas meil on ju kõigil tunded, et äh, kõik te, me teame, mida umbes teised mõtlevad või kuidas peaks olema või mida peaks tegema, noh, see noh, ma olen varem sellest ka rääkinud, mul ikka nagu kõige vihatum sõna on see pean sõna onju ja just nagu teiste poolt tulnud see, et sa pead midagi tegema, aga ma ei, nagu mul, mul on see alati pannud nagu juhtmesse, ma ei saa hakkama sellega. ehk sellepärast ilmselt mind ka see, noh, ilmselt sellepärast mulle ka siis see, just see osa sellest inimdisainist nagu kõige rohkem äh, kõnetas. igatahes nagu mingi hetk ma olen nagu nii mitmeid aastaid teinud seda nagu tööd iseendaga, et ma nagu ei viitsi enam nagu äh, lõpuni äh, noh, kõiki asju mingi läbi kirjutada või läbi analüüsida ja siis ma nagu hakkasin mingi hetk nagu äh, entertain ima, mis on siis nagu, mul hakkas nagu, pakkus, hakkas pinget pakkuma mõte sellest, et äkki nagu äh, noh, et need on nagu mingid nagu noh, šašlõkid põhimõtteliselt sul nagu keha sees on ju, kus, mis valitsevad umbes su mingite energiate üle ja et kui hea tuju sul on või kui hästi sa ennast tunned või kui halvad mõtted sul peas on, on ju seal umbes nad vist iga, iga tšakral on mingi oma mingi valdusala umbes onju. ja mulle hakkas nagu pakkuma pinget eh, idee sellest, et noh, et eh, energia, et on nagu mingi liikuv asi onju, et mis siis saab, kui sa nagu selle lahti raputad, et sa ei, nagu ei peagi nii väga nagu mingi mõtet pingutama ja ajukrussi ajama või ma ei tea, oma tundeid taga otsima, sest no mina olen oma neid, ma mingi hetk ma tõesti arvasin, et mul ei olegi tundeid, siis ma sain aru, et mul on tundeid ja siis ma ei saanud aru, mis nende, ma isegi ei tea, mis nende tunnete nimed on ja nagu tunnetega on mul olnud ikka elus äh, suht nagu rasked <laughs> suhted ehk mul hakkas nagu sealt, ilmselt jah, sellepärast ka, et nagu ei taha enam nagu õppida, ei taha enam nagu kuidagi seda vaeva näha endaga, aga tahaks nagu ikkagi, et oleks veel nagu, veel nagu toredam ja veel nagu mõnusam ja veel äh, kuidagi lihtsam ja kergem ja entusiastlikum ja mis kõik need head tunded on, mis mul siin jala peal kirjas on nii et siis sealt tuli see, see tšakra tants ehk ma hakkasingi äh, katsetama seda, et mis siis saab, kui sa nagu aeg-ajalt äh, nagu võtad, ähm, äh, võtad ette ja nagu raputad lahti kõik oma need energiakehad. ja siis ma hakkasin uuesti kodus tantsima. no kui sa oled ikka vana Liina kuulaja, siis sa tead, et kuskohast hakkas, kuskohas minu esimesed tantsusammud olid, see oli ikkagi köögis, onju ma tegin puusanõksutades süüa ja nüüd võib-olla nagu lõpetuseks ma tahaksin äh, jagada mõnd-, mõningaid mõtteid, mis on mu nagu see tantsuharrastus äh, peegli ees, aga nüüd ka ma juba, nüüd ma juba nagu juba tegelikult mõnda aega suudan äh, teiste ees ka ikka tantsida. ja tegelikult see seoses selle Nancy Nakamura räpipundiga, millest ma natuke rääkisin eelmine kord ka, siis äh, noh, see oli mulle tohutu suur äh, eneseületus äh, hääle mõttes, et ma tegin nagu suu lahti ja julgesin laulda või siis äh, räppida või noh, ma ei tea, üldse sain nagu biidile pihta, onju äh,. siis ma pärast seda, noh, meil esimene asi oli see esinemine. me läksime lavale ja siis noh, rahva ees ma laulan seal, hästi nagu tore ja hästi tore tunne oli pärast kuniks ma vaatasin siis seda äh, salvestust ja siis äh, ma ei tea, miks on meil niisugune inimaju, et peab nagu alati hakkama mingeid asju otsima, aga noh, samas nagu tore ka, sest äh, ilma selle otsimiseta ilmselt ma poleks ka siin tantsimisest rääkimas, sest äh, ma vaatasin seda siis salvestust ja no julgeb küll suulat teha, aga keha on nagu nii, nagu nii puine nagu täiesti siukse ühe koha peal nagu see kõik see hirm ilmselt, mis mul oli selle nagu suu lahti tegemise ees, ma nagu surusin oma kehasse, noh, tegelikult ju kui sa lähed, ma ei tea, mingisuguseid äh, rokkstaare lavale vaatama, nad ikka nagu noh, lasevad keha kõvapaks, no mul seda levelit veel toona polnud ja siis ilmselt ma olingi veits nagu mingi okei okay,, see on nüüd see järgmine asi, mida <laughs> tegema peab nii et kuidas siis äh, võib-olla hakata tantsima natukene äh, lihtsamalt, kui see ei ole nagu äh, kõige loomulikum asi sulle, sest tegelikult ma tõesti arvan, et kui sa nagu tantsid ja ise usud ka, et see nagu need su tsakrad ära puhastab või ma ei tea, šašlõkid või noh, vahet pole, mis nagu teeb sulle parema tunde, see te tekitab sus nagu elavust, elu rohkem sisse äh,, siis üks asi, mis mind on kõige rohkem aidanud, on mõte sellest, et äh, heli on ju tegelikult nagu laine, on ju. on ju? ma nagu füüsikas ka ei ole ikkagi kõige tugevam ja ma olen koolist veel jammu möödas ka, et ma ei mäleta neid asju enam. ma tean kusjuures nüüd paremini äh, meie maksusüsteemi kui füüsikat. aga see on ka kõik mul endal õpitud ja selle, selle, <laughs> seda ma mainisin sellepärast, et äh, eile just äh, me arutasime natukene, et koolis üldse ei õpetatud seda maksusüsteemi, noh veits sedasorti arutelu, et seal koolis ikka ei õpetata midagi kasulikku, aga no tegelikult ikkagi õpetatakse, sest äh, matemaatika puhtalt nagu see abstraktne harjutamine, see lihtsalt loob sul juba ajus neid mingisuguseid sidemeid ja jälle ma siin kuulutan matemaatikat. tantsimine heli on põhimõtteliselt nagu laine, on ju, ja äh, noh, lained on kõige tuttavad, tuttavad meile siis äh, veest, on ju nii et võib-olla oleks nagu kõige lihtsam siis äh, tuua seda näidet näiteks mõne vetikaga, aga mulle tegelikult meeldib sellest, seda näidet äh, rääkida läbi rohulible ja siis see muusikalaine muutub mu peas nagu tuuleks, sest ma ei tea, tuul mind praegu väga inspireerib millegipärast ehk põhimõtteliselt, kui sa kujutad ette, et muusika, et sa lähed nagu peole või siis paned seal oma kodus selle, ma ei tea, maki mängima või noh, tänapäeval vist ei ole mitte kellelgi enam eriti makke, nii et äh, äh telefoni või siis arvuti on ju, et siis see heli, mis sealt äh, kõlarist välja tuleb, et see on nagu tuul ja sina oled näiteks äh, rohulible või sa võid ka olla näiteks kuusepuu ja nagu kui äh, kuusepuu või siis rohulible või siis ma ei tea põdra, äh, karva, karvkate, kui nemad satuvad kokku tuulega, siis nad, neil ei ole ju nagu mingit tohutut nagu mõtet peas, et kuidas ma nüüd siis, äh, ma ei tea, mida umbes, ma ei tea, see naaberrohu liblemust arvab, onju või äh, äh, kuidas ma üldse peaksin liigutama ennast selle tuule käes, nad lihtsalt nagu liiguvad. nii et mul on nagu olnud niisugune äh, siuke, äh see, see on nagu mind kõige rohkem vabastanud ausalt öeldes tantsides. ehk ma kujutan ette, et ma olen see rohulible ja siis see muusika on tuul ja siis sa nagu, see keha tegelikult teab ise, mida teha, kui sa ta nagu lahti lased. algus ongi puine, algus on alati puine, siis sa võidki ette kujutada, et sa oled nagu mingi kuusepuu, sest nagu ma ei tea, kui sa oled mingi kuusepuu, siis sa ei saa nagu otseselt mingit nagu väga suurt mingit pu puusahõõritust teha, sest no neil on ju see sirge sees, sa oledki rohkem nagu mingi sihuke sõrmetants või siis noh, veits värised või nagu siis mingi hetk äh, võib-olla, ma ei tea, murdud ja hakkad, äh, muutud selleks äh, rohulibleks, ma ei tea, sellepärast mulle vist rohulibe meeldibki, et nad on nagu eriti ujuvad sellest, selle tuule käes. igatahes keha raudselt teab ja siis mul on ka niisugune äh, taktika äh, näiteks pidudele minnes, kus ma tean, et nagu nüüd saab nagu, nagu pikemalt tantsida, sest ma nagu, see mul lemmikasjad on peol nagu pikalt tantsida, pärast sa oled nagu mingi nagu uuesti sündinud, niisugune nagu kõik on nagu korraks on pea täiesti nagu tühi ja siis äh, noh, tead, et oled kuidagi nagu ära laadinud ennast äh, nagu, nagu tükiks ajaks. sellepärast ma usungi, et see teeb midagi nende energiakehadega, kui need on meil siin kehas. mis ma arvan, et nad, nad ka on, sest äh, selle inimdisaini järgi see haigus, mis mul oli, millest ma siin kunagi ammu rääkisin, äh, intiimsetes probleemides, see on, ma arvan, mul, see on nagu stressihaigus ilmselgelt ja see tundub nagu selle, selle tšakraga, mis nagu paneb, mis nagu stressi, stressiga tegeleb või kus on äh, mingid pinged ja siuksed asjad, selle, seal on mul nagu ilgelt palju mingeid teemasid seal inimdisainis ja see on mul veel lahti ka. ehk siis äh, ma olen hästi nagu mõjutatav teiste poolt tulevatest äh, stressidest edasi, nii et nagu kuidagi neid asju kokku pannes, siis on nagu loogiline see kuidagi mulle et see haigus mul on, aga nagu see on nüüd õnneks nagu järjest vähemaks minemas ja eks ma sellepärast ka nii väga siin tahan, ma ei tea, ennast äh, vabaks tantsida <laughs> ja vabastada ja nagu paremini end tunda ja nii edasi, et ma ei, nagu kes ikka nagu mingi haige tahab olla, onju igatahes mul on olnud niisugune ta äh, taktika, kui sa lähed nagu mingi pikemalt äh, pe nagu peole, kus sa nagu mingi pikemalt hakkad tantsima, sama seda võid teha mingi viieminutilise kodutantsuga ka, on see, et ma nagu alustangi nii-öelda nagu venitusharjutustest <laughs> ehk äh, hakkangi nagu noh, jumala tuim nagu tegelikult ju nagu ta klassikaline olukord peol on see, et kõik mõt-, kui keegi üldse mõtleb sellest, et kuidas sa tantsid, siis ta mõtleb tegelikult ikkagi nagu iseendast ehk ka seal on nagu, seal on minu arust kahte sorti inimesed, need, kes nagu põevad iseenda pärast ja siis need hullud vaatavad, mida teised teevad, aga üldiselt mul on, ma ei tea, võib-olla ma räägin liiga enda kontekstis, minul vanasti, siis sa nagu vaatad, et et te, sul on tunne, et kõik teised teevad seda nagu paremini kui sina ja siis teised on need, kes lihtsalt nagu tantsivad ja need minu arust, neil ei ole nagu eriti aega üldse vaadata, mida teised teevad <laughs> ehk selles mõttes on nagu äh, väga alguses väga nagu okei okay,, kui sa hakkadki nagu lihtsalt mingeid jumala suva liigutusi tegema, tundeid nagu tund-, nagu neid liigutusi, kus sa tunned, et sa oled nagu kinni, ma ei tea, õlaringe või ma jumala tihti teen nagu peol jumala nagu klassikalisi mingeid neid nagu vanasti seal nõukogude ajal vist tehti neid hommikuti neid äh, äh, võimlemisharjutusi ja noh, siis mingi hetk siis samal ajal, kui sa neid oma äh, võimlemisharjutusi teed, siis sellel hetkel sa juba hakkad nagu vaikselt pihta saama ka sellele tuulemuusikale tulemuusikale ja siis äh, hakkab keha lahti minema, siis tulebki lihtsalt nagu alistuda tantsule. ja nüüd ma tahaks nagu veel ka ära seletada, et miks ma seda nagu kõike matkamuusikaks äh, kutsun, oma äh, tantsimisharrastust. see on veits seotud ka mu selle kiiksuga, mis ma kunagi ammu rääkisin oma seal kiiksu saates, et äh, ma avastasin mingi hetk, kuidas äh, ma näiteks suudan nagu niisama paigal äh, seista või mul on nagu ebamugavam äh, lihtsalt ühe koha peal seista ootes, ma hakkan nagu alati kuidagi veits õõtsuma või mul on nagu mingi sihuke õõtsumise või sihuke rütmilisus äh, sobib paremini või mul nagu lihtsam niimoodi aega mööda saata ja kui äh, see tants mulle veits nagu ellu tagasi tuli või õigemini mu vend hakkas kuulama nagu seda tehnomuusikat äh, ja ma, ma suht nagu teen kogu aeg teda järgi <laughs> või me oleme lihtsalt samal vaibil, ma ei teagi, võbel, samal võbel siis suht samal ajal ma esimest korda läksin ka Mariga äh, mägedesse äh, matkama. ja äh, Martin saatis mulle mingisuguseid laule, mis mulle hakkasid hullult meeldima. ja ma panin nagu seal mägedes või sinna mäkke nagu ronides kokku, et see puusaliigutus, et kui sa, kuidas sa nagu tatsad sealt mäest üles, et see on nagu tegelikult väga sarnane sellele, mida mina nagu loomu poolest tahaksin teha ja teen siis sellele ma ei tea, tehnomuusikale või tantsumuusikale. ehk sealt mul nagu kuidagi nad äh, tulidki nagu peas kokku äh, matkamuusika ja tšakratants. vot, sihuke <laughs> lugu oli mul täna jagada. nüüd lõpetuseks on mul teha siin niisugune kuulutus, ehk täna on kuues veebruar ja kümnendal veebruaril me korraldame Viljandis pidu, nii et siis saavad kõik tulla äh, sa võid tulla ja palun tule, oled väga oodatud äh, äh, tantsima. enne seda me näitame mu äh, lõputööd, seda Nancy Nakamura räpipunti, seal videos ma juba natuke rohkem üritasin tantsida, ma arvan, ma arvan, nagu ma tagantjärgi saan aru, et see vist oligi nagu esimene sihuke tšakratants matkamuusika taustal, see, mis ma seal video kõige lõpus teen. tule vaata peale selle veel äh, on meil äh, tulemas luuled, Kadi Sink tuleb äh, lugema enda luuled, Kadi Singi luuled ma olen ka ette lugenud raadios, eelmine, umbes täpselt aasta aega tagasi ma avastasin ta Müürilehest. teda, see tegin mingi eelmine veebruar, saate nimi oli Lugusid ja luuled terve saateni, kus ma lugesin inimeste luuletusi, kõige lõpus lugesin iseenda mingeid luulehakatisi ka ette. ja, ja peale siis seda äh, videot ja peale äh, luulet äh, siis saab tantsida. nii et tule kümnendal veebruaril Viljandisse sama samasse läheb peoks. tuled, onju? mul ei midagi veel öelda, ma pean natuke meenutama, mis see oli. ei tule meelde aa, leivadieet. eelmine kord ma siin lõpus ilgelt lõpult, ilgelt kiiruga mingi üritasin siin sellest natuke rääkida, kuidas mul see plaanis oli, ma tegin selle ära ja sellest ma nagu eraldi saadet ei tee, sest äh, ma tegin sellest äh, eraldi video, nii et äh, kui sind huvitab, kuidas läks mu leivadieet, kus ma sõin äh,, kus me küpsetasime leiba, ilgelt kaua läks käima, nii kaua, aga me saime hakkama, me saime selle leiva tehtud ja siis äh, ma sõin äh, kaks pätsi leiba. suht ainult leiba, tegelikult ma nagu A lisasin juurde ja natuke lihtsalt mõnda asja veel. igatahes, kui sind nagu huvitab, äh, mis mul nagu mõtted tekkisid või kuidas mul see läks, siis ma tegin sellest eraldi video ja see on nüüd äh, saadaval äh, Kolkablika tv-s või Youtube'is, kus on üleval ka videoversioonis seesama podcast, mida ma siin just praegu rääkisin. vot. reedel tuleb veel ka Taive küsib. värske Taive küsib seekord on külas eh, Kristjan Taska ma soovin sulle eh, toredat eh, järgmist kahte nädalat, toredaid puusanõksutamisi või siis kuuse, kuuse moodi verelemist. ja me kuuleme taas siis järgmisel teisel esmaspäeval. tšau. tule peole ka. ühine kolkaplikadega kolkaplika.ee